Таны машинууд таны хүлээж буй бүтээлийн үр дүнг үзүүлэхгүй байна уу? Яаж бүтээлээ өсгөх вэ? Олборлолтын хэмжээ ба машины өндөр наривчлалтай бодит хугацааны өгөгдлийг ашиглан ухаалаг шийдвэр гаргах шаардлагатай. Үүнийг зөвхөн Katmeister Edge гэж ядна. Katmeister Edge нь үзэг цаасны ажлыг хаалж өндөр наривчлалтайгаар бүх брендинг машин туслах томд хөөрөмжүүдийн байршил, ажиллагаа, бүтээмжийг хэмжүүлдэг Энэхүү автомат систем нь оператор болоод удирдлагын багаас бага хүчин чармайлт шаардна. Гатмайстар ээж ямар материал хичнээн тооноор хизээ хаашаа зөөврлөгдсөнийг бүртгэж уурхаан гол ажлын урсгалыг алган дээр мэт харуулдаг. Тодруулбал өөрөө болгочуд хэрхэн дараалж байгаа хизээ сэлгээ хийхээс хамаарч олборлолт яаж өөрчлөгдөж байгааг илүү сайн ойлгоход тусална. Katmeister ээж нь үүлэн технологид суурилсан тул бүх үйл явц цаг тухайдаа өртгөгдөж байдаг. Katmeister ээж нь та болон танай багийнханд илүү сайн туршлага хөрөнгөлүүлэхэд дэмжлэг болоо зогсохгүй зардлыг тань хамгийн бага түвшинд хүртэл хөрвүүлнэ. За, Katmeister системийн бидэнд өгсөн хамгийн гол давуу тал бол ажлын талбай офисын өрөө харгалзахгүйгээр хаа бага газраа уурхаад чухам ямар ажил хэрхэн явагдж байгааг мэдэж чаддаг. Өөрөөр хэлбэл би хүмүүсээ яаж ажиллаж байгааг мэдэж байдаг гэсэн үг юм. Майнстар эйж нь олборлолтын мэдээллийг цуглуулж авахаас эхлээд цаашид уурхайг яаж илүү сайн ажилуулах боломж гарцуудыг олоход тусалдаг. Би тухайн цаг үеийн мэдээллийг дор бүр нь шуурхаа авч өөрийн алсын хараадаа ойл дууснаар хамгийн зөв шийдлүүдийг олж харж чаддаг. Кат Майнстар эйж баг өвчин чармайлтаар гайхалтай үр дүнд хүрэх хөтөч юм. Вагнерац тоног төхөөрөмж